dia biasa dekat rantau kita ni lah ada pembelajaran sifat 20 namanya kan. Kalaulah sebagian kita tak tak tak tak mengerti, dia bukan maksudnya Allah tu ada 20 sifat sahaja. Dia bukan begitu. Kalau Asmaul hmm. Husna betul. Memang dia di dalam Al-Quran Allah tulis Allah itu ada 99 nama. Itu pun 99 nama tu yang kita nyanyikan 99 ni kadang-kadang uh, di sebagian negara Arab tak sama tu tapi sikitlah ada 2 3 nama ke gitu yang tak sama macam mana kita baca. Okay tapi dia 99 hmm. dia fix. So 20 sifat Allah ni dia bukan hanya 20 tapi para ulama yang uh, create the concept dan dia bermula banyak sebenarnya. Dia daripada zaman-zaman awal uh, dia ber, berkembang kita panggil macam daripada 7 sifat kemudian pergi kepada 13 sifat, pergi kepada 20 sifat. Uh, dan kita perlu understand mungkin kadang-kadang kalau sebagian daripada kita mungkin ada kawan-kawan yang dia kata macam eh tidak kita tak boleh belajar sifat 20 ni. Sebenarnya tidaklah bukan tak boleh belajar sifat 20. Cuma kita kena faham yang Eh, kita tidak mengatakan bahawa Allah itu ada 20 sifat tetapi kita tidak menafikan this 20 sifat Allah SWT ni sangat-sangat penting lah untuk tahu dia macam satu foundation so contoh kita nak kenal Tuhan so kita kenal Allah itu Esa kan tapi dalam sifat 20 ni explain yang Allah tu tak ada awal tak ada akhir ah, so dia akan me, dia akan komplitkan dia akan sempurnakan lagi pemahaman kita terhadap Allah SWT tu macam mana Esa dan seumpama yang kita mention Allahu Ahad